අයිබවන් ශායෆම් YouTube චැනල් එක බලන් ඉන්න ඔයාව බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි විවිධ විවිධ දේවල් ලෝකේ දේවල් ගැන කතා බහ කරනකොට අද මම තෝරගත්තේ ඔබ හොඳට දන්න කියන හොඳට දැකලා තියෙන හැබැයි ඔබ නොහිතන දෙයක් ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි කාවඩි නැටුම. කාවඩි නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? අද අපි කතා කරමු. මේක පිටිපස්සේ තියෙන සැගවුණු කතාව සහ මේක ඇතුළාන්තය සහ කාවඩි හැදෙන්නේ කොහොමද? ඇයි මේක නටන්නේ? මේ වගේ විස්තර ටිකක්. දිගට බලගන්න ශාය ියුටම් චල්ලගත් එක්ක කාවලි ඔබ කාවලි නටලා තිනොත් දෙමනත්තන් කාවලි සංගීතය අහලා තිනොත් අනිවාරෙන්ම උඩා දරුවා ගෙනල් ලොකු කෙනා වෙනකම් ඕන කෙනෙක් කාවලි නටුනටලා තිනවා එහෙම නැත්නම් කාවලි සංගීතය අහලා තිනවා එතකොට ඒ කාවලියත් එක්ක හරෝහරා කියලා මේ දේවල් අපිට බොහොම හුරු පුරුදු දේවල් හැබැයි මොහොතකටවත් කල්පනා කරලා බැලුවද නැත්නම් දැනගෙන හිටියද ඇයි මේ කාවඩේ නටන්නේ කියලා මොකද්ද මේ කාවඩේ තියෙන ඉතිහාසය කියලා ඔබ දැනන් හිටියද අන්න ඒක තමයි දැන් මේ කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ පොඩක් හොයලා බලමු මේ කාවඩේ කොහෙන්ද ආවේ කොහොමද ආවේ ඇයි මේක නටන්නේ මොනවද මේකෙන් කරන්නේ කියලා මේ කාවඩේ නැටුම එහෙම නැත්නම් මේ කාවඩේ කියලා කියන්නේ පූජාවක් කතරගම දෙවියන් උත්සාහ කරන පූජාවක් කියලා තමයි කියන්නේ මේක කතරගම දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව බැල්ම මේ සියල්ල ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් කරන කැපකිරීමක් පූජාවක් විදිහට තමයි සලකන්නේ මතු පිටින් අපි ගත්තාම හැබැයි මේක ඇතුලේ තව විශාල කතාවක් තියෙනවා මේ කාවඩි කියන එක ලංකාවට එන්නේ දකුණු ඉන්දියාවේ මොකද ඔය කඳ කුමාරයා කියන කෙනා ලංකාවට ආවා කියන්නේ දකුණු ඉන්දියාවෙන් ඒතකොට ඉන්දියාවෙන් නම් එයා එනකොට මේ කාවඩි කියන එකත් ඒකත් එක්කම ලංකාවට ආවා කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද මේක Hindu අය විසින් පවත්වන පූජාවක් කරන විධානයක්. ඉතින් දැන් දැන් දැන් නම් හැබැයි ඉතින් මේ කාවඩි කියන එක අපේ පෙරහැරවල වලටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කතරගම දෙවියන්ගේ ඇසල පෙරහැර මංගල්‍ය විතරක් නෙවෙයි. එතනින් එහාට ඔය අනිකුත් දේවාලවලත් තියෙනවා. දැන් ගත්තාම මුන්නේශ්වරම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම තව දේවාල කිහිපයකම පූජාවන් වලදී මේ කාවඩියට උමිදිරිපත් කරනවා. ඔය පූජාව කරනවා ඉස්සර තිබිලා තියෙන්නේ කතරගම දේවාලයේ ඇසල මංගල වෙනුවෙන් විතරයි එතනින් හරිය දැන් ගත්තාම අපේ පෙරහැරවල් වල කටින පෙරහැරවල් වල පවා දැන් කාවඩියට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා කොහොම වුණත් කතරගම දෙවියන්ට කොහොමද මේ කාවඩි පූජාව ඉදිරිපත් කිරීම පටන් ගන්න ඉස්සර මේ කාවඩි නර්තනය වෙනුවෙන් සංගීතය සපයන්ඩ තෝරගෙන තියෙන සංගීත බාණ්ඩ කිහිපයයි එකක් තමයි දෙමළ බෙරය ඊට පස්සේ පන්තේරුව ඊට පස්සේ උඩැක්කිය තාලම්පට රබාන මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි ඉස්සර සංගීත සපයා දරන් තියෙන්නේ හැබැයි ඉතින් දැන් ඉතින් අවුතුෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ දැන් කාවඩනටුන් කියන්න ඇවිල්ලා ගත්තාම මේ ප්‍රසංග වේදිකාවලත් ඔබට හොඳට වැහෙනවා ඉතින් දැන් ඒක සංගීත සත්සරණයක් වෙලා තියෙන්නේ කාවඩේ කියන එක කොහොමද මේ කාවඩේ කතාව නිර්මාණය වෙන්නේ මේ කාවඩේ කියන එක කාවඩේ නර්තනය කියන එක කොහොමද හැදෙන්නේ එක හරි ලස්සන කතාවක් මේක පිටිපස්සේ තියෙනවා. පැරණි දේව කතාව. විවිධ විවිධ විවිධ විවිධ දේවල් කාලයෙන් කාලට මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා සහ විවිධ කතා නිර්මාණ වෙලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධානම කාරණේ තමයි මේ මෙන්න මේ කතාව. මොන හොඳ රහකට. ඔය දෙවියන් සහ අසුරයන් අතර එක පාරකදී සටනක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සටනේදී කඳ කුමරු. එහෙම නැත්නම් අපි කතරගම දෙවියන් කියලා කියන්නේ කඳ කුමරු සූරපද්ම කියන අසුරයව පරාජයට පත් කරනවා. ඒ වෙලාවේ මේ සූරපත්ම පණ බේර ගන්න පලා යනවා. සංකීල හැංගිනවා. යා හැංගිනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ අනුත් අනිත් ඔක්කොම අසුරයෝ ටික කල්පනා කරනවා මේ සූර සූරපත්ම හරි දක්ෂයි. කොහොමද මේ සූරපත්ම පෙරදුනේ? අනිවාර්යෙන් මේ සූරපත්ම පරදින්න ඇත්තේ සූරපත්මට අනතුරුන එයාගේ සේනාධිනායකයා වුණු හිඩම්කේශරම්ගේ වැරද්දෙන් කියලා. එයාත් අසුරේ. ඒ නිසා ඔන්න අනිත් අසුර ටික ඔක්කොම එකතුලා කල්පනා කරනවා මේ හිඩම්කේශරම් මරන්න ඕන කිය හිටම් කේසරට කරගන්න දෙයක් නෑ මොකද කරන්න මෙයා තමන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙයා යනවා තවත් කෙනෙක්ගාවට ඒ තමයි අගස්ති කියන රිෂිවරය ගාවට යනවා කියලා කියනවා අනේ අගස්ත විසිතුමනි මගේ ජීවිතේ මේ වතෙන්ට මාව මරන්නනවා මගේ අසුරලෝ ටික ඔක්කොම කියලා. අගස්ත විසිවරයා කියනවා හරි අංග වේරනවා. අංග වේපාන වේරනවා. හැබැයි ඔබ පොඩි වැඩක් කරන්න ඕන. ඔබ ගිහිල්ලා ශිවගිර කියන කන්දයි සප්තගිර කියන සප්තගිර කියන කන්දයි මෙන්න මේ කඳු දෙක ගෙනල්ලා මට දෙන්න ඕන. ආ එහෙම දුන්නොත් මං උඹේ ජීවිතේ බේරනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඊටම් කේසරම් හරි. මං ගිලෙද කරන්නේ. මේක බාර පොඩක් මේ අපෝ මං යන්න කියලා නොගිහිලා බෑන කරන්න දෙයක් නෑ. මේ දෙක ගේන්න යනවා. ඉතින් කඳ කුමාරයා හරි බුද්ධිමත්නේ. කඳ කුමාරයා ඔය ඊටම් කේසරම් යන පාරේ පොඩි කොළු ගැටයකින් වෙස් අරගෙන ඉන්නවා. ඉන්නකොට දැන් ඔන්න කඳු කුමාරයන් එහෙම ඉන්නවා. ඉඩම් කේශරම් ඔහොම ඔහොම ඔහොම දැන් එනවා. අන්තිමේට කඳු කුමාරයන් ඉඩම් කේශරම්ම මරණයටපත් කරනවා. හරි. මේක හපු අගස්ති කියන ඍෂිවරයාට ටිකක් තරහ යනවා. ඇයි එයා යවන කෙනාවනේ මේ කඳු කුමාරයා මරන්නේ. හැබැයි කඳු කුමාරට මුකුත් කරන්න අගස්ති ඍෂිවරයාට බෑ. ඒ නිසා අගස්ති ඍෂිවරයා මොකද කරන්නේ? ඉක්මනින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හිඩම් කේශරමට ආපහු පණ දෙනවා. ආපහු පාන දෙනවා. මරණ කෙනාට ආයෙ පාන දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉඩම් කේෂරම් නැගිට්ටාම මේ සතුට යාට දරා ගන්න බෑ. එයා ගිහිල්ලා අර කියපු ශිවගිරි කන්දයි, හරි? සප්තගිරි කන්දයි. මෙහෙම අද්දෙකට අරන් ගවිල්ලා. ඒ දෙක මෙහෙම කරේ තියාගෙන. ඊට පස්සේ අගස්ත්‍ය ඍෂිවරයා ළඟ එයා පුතුම සතුටකින් මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම නටන. අන්න ඊට පස්සේ තමයි ඔය විදිහේ ආපු එක තමයි කාවඩි කියලා. පස්සේ පස්සේ පස්සේ පස්සේ පරිවර්තනය වෙලා නිර්මාණය වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔබ පෙරහැරවල නටන කාවඩි, තව කතරගම ගිහලා නටන කාවඩි, ඔබ පෙරහැරවල දකින්න කාවඩි. ඊට පස්සේ ඔකත් එක්ක නිර්මාණය වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. කාවඩිය ඔහොම තමයි හැදෙන්නේ. මේ කාවඩි වල තියෙනවා වර්ග කීපයක්. මේක හැදෙන එක මේ මෙවල මහදා ගන්න එක සහ මේකේ සිරිත් විරිත් මේ බොහෝමයක් දේවල් තියෙනවා අපේ පැරණි ඉතිහාසයත් එක්ක ගත්තාම. හරි. වර්ග කීපයක් තියෙනවා කොහම එකක් තමයි කිරිකාවඩි කියලා කියන්නේ. කාවඩි සාමාන්‍යයෙන් හදාගන්නේ මෙහෙමනේ දැන් ඔබ දැකලා ඇති කාවඩි කොයි වගේද කියලා සාමාන්‍යයෙන් ලී ආරුක්කුවක හැටියට තමයි කාවඩි නිර්මාණය කරන්නේ. ටිකක් අඩි 5 6ක ලීයක් අරගෙන ඒක මෙන්න මේ හැටියට නමල හරි ඒක දෙපැත්තෙන් තව ලී දෙකක් මෙහෙම තියලා මැද්දෙන් හරහට ලී එකේ සම්බන්ධ කරලා ඔන්නෝම ලී ආරුක්කුව මෙහෙම එක කරේ තියාගන්න තමයි හදන්නේ. ඔය දෙපැත්තෙන් මොනර පිල් දාලා ඊට පස්සේ රතු පාට, දැඹිලි පාට, කහ පාට වගේ රතු පාට කතරගම දෙවියන් වඳින පාට කියලා කියන්නේ. මොනර කියන්නේ කතරගම දෙවියන්ගේ වාහනය කියලානේ ජනප්‍රවාදවල කියන්නේ. එතකොට මේ මොනර පිල් දාලා මේ පාට වලින් මේක එක එක විදිහට අලංකාර කරන් තමයි ඊට පස්සේ ඔය කාවඩ නටන්නේ. ඔක තමයි ප්‍රධාන කාවඩිය කියන එකේ මූලික එක. හරි. ඉතින් ඔය කාවඩිය හදාගත්තට පස්සේ කිරිකාවඩිය කියලා කියන්නේ ඔය කාවඩිය දැන් මෙහෙම රවුමර තියෙනවානේ. මේ කාවඩිය දෙපැත්ත තියෙනවා දෙපැත්තේ කොන් දෙක. මෙන්න මේ කොන් දෙකේ එළ දෙනකකින් දොවාගත්තු නැවුම් එළකිරි. පුරෝපු මුට්ටි දෙකක්. මෙන්න මෙහෙම එල්ලනවා. ඒ එල්ලලා ඊට පස්සේ කාවඩිය නටන කෙනා මේක කරේ තියාගෙන මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම කාවරි නටනවා හරිද එහෙම නටනකොට අර මුට්ටි දෙකෙන් ඒ කිරි විසි වෙනවනේ ඒක බලන් ඉන්න වටේ ඉන්න අයට අන් එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒක හොඳ ආශිර්වාදයක් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ එතකොට තව කතාවක් කියනවා කවදාවත් කොච්චර නටුවත් ওই මුට්ටි දෙකේ කිරි හින්දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ විශ්වාස මිනිස්සු අතර තියෙනවා. ඒක තමයි කිරි කාවඩි කියන්නේ. ගිනි කාවඩි කියලා තව එකක් තියෙනවා. ගිනි කාවඩි කියන එක නම් ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඒක ඇවිල්ලා අමු කෙසෙල් ගොබා අරගෙන ඊට පස්සේ ණය පෙනේක ආකාරයකට ඒක හදාගෙන පෙන හතක් හදලා ඊට පස්සේ ඒකට මොනතර පිල් ගහලා ඊට පස්සේ ඒකේ පහන් දැල්ලා ඒක පිටේ බැඳගෙන අන්න එහෙම තමයි ඔය ගිනි කාවඩිය කියන එක කරන්නේ. තව එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ පරවි කාවඩිය කියන්නේ. මෙන්න මේක ටිකක් භයානක ගණේ වැඩක්. මේක ටිකක් බලන්නත් සමහරු බයයි. සමහරට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ මේක දැකලා ඇති. පරමිකා වඩි කියලා කියන්නේ ඔබ දැකලා තියෙනවද පෙරහැරවල තියෙනවා එල්ලුම් ගහක් වගේ ලොකු ගහක් තියෙනවා ඒකේ තොටිල්ලාවක් වගේ එකක් හදලා තියෙනවා හරි ඒ එල්ලුම් ගහ වාහනයකට වගේ එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ඒ තොටිල්ලට සම්බන්ධ කරලා පුද්ගලෙක් එයාගේ පිටේ මෙන්න මෙහෙම මේ වගේ කොකු වලින් කොකු ගහලා මෙහෙම පිට අත කකුල් අන්න ඒවායි කොකු ගහලා ඒකෙන් එයාව එල්ලලා එයාව දෙපැත්තට මෙහෙම පත්වනවා අර ලීයේ එයා ලණු වලින් එල්ලලා එයාගේ පිට සම්පූර්ණ මේ මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ වගේ කොපු මෙහෙම ගහනවා. පිට මේ අත්තල මේ පැත්ත පිටිපස්සෙන් ගහන්නේ. ගහලා එයා එකේ කබු වලින් එල්ලනවා මේ කොපු ගහලා. ඊට පස්සේ දෙපැත්තට පත් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි පරවිකාවට කියන්නේ. ඕකම තව තියෙනවා පිටිපස්සට කොපු ගහලා ලණු වලින් ඇදලා යාව කරත් එක ගැට ගහලා කරත් එයා ඇදගෙන යනවා. ඔන්න ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියන්නේ. ඒක ටිකක් භයානකයි. හැබැයි ඒ පූජාව කරන අය නිකන් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ සෑහෙන කාලයක් පේ වෙලා. කිලි නැහැ, මස් මාංශ අනුභව කරන්නේ නැහැ, සුරා සූදුව නැහැ, ඔක්කොම නැතුව පේ වෙලා තමයි ඒක කරන්නේ. එතකොට මේ කොපු ගැහුවා කියලා ඒ තැන් වලින් ලේ බිඳුවක්වත් එන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. අපි හිතන්නේවත් නැහැ නේද වගේ දේවල්. අපි දන්නේත් නැහැ නේද? හිතලා බලන්න. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න එහෙම දේවල් තියෙනවා නේද කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඉවර වුණාට පස්සේ ඒකේ ගානවා තින්නරු කියලා. තින්නරු එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා තින්නෝරු කියලා. ඒක ඖෂධයක්. මෙන්න මේ තිනුව කියන කුඩු జాතියේ හිල්ලලා ගන්නවා කියන්නේ ඇඟේ හැම සිදුරු වෙච්ච තැන් වලට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊටාම ඉක්මනින් එක සුව වෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඔය තමයි පළවෙනි කාවටි. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මුරුගන් කාවටි කියලා කොහොමද වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා කාවටි වර්ග. හරි? එක ලොකු එකක් පොස් දෙවෙක් හදාගන්න ලොකු කාවටියක්. ටිකක් ශක්තිවත් ශක්තිවන්තෙක් විතරයි මේ මුරුගන් කාවටි නටන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ සේරගෙම කරන්නේ කතරගම දෙවියන්ව පූජා කරන එක වන්දන එක අර මුලදි මං කිව්ව විදිහට ඒ දේවල් එක්ක. ඉතින් දැන් ආපහු පෙරහැරක් බලන්න යනකොට එහෙම නැත්නම් කතරගම ගිය වෙලාවක නැත්නම් කාවඩියක් නැත්නම් වෙලාවක ඔබ දැක්කොත් දැන් ඔබට තේරෙවි මතක් වෙවි මම මේ කියපු දෙත් එක කාවඩි කොහොමද එන්නේ මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔන්න එදාට අද කල්පනා කරලා බලන්න මේක පූජාවක් මිසක් එහෙම නැත්නම් මේ වේදිකාවල නටන නැත්නම් තැන් තැන් වල ඇඟේ රිද්මේට ගහලා නටන නිකම්ම නිකන් යන සංගීත සංසර්ණයක් නෙවෙයි දෙවියන් උත්සාහ කරන පූජාවක් කියන එක ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ආයෙ මේ වගේ ලස්සන දෙයකින් හම්බ වෙමු.